السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ٹیک اگر آپ اپنی وائس سے ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا ٹھیک ہے ویڈیو سکیپ مت کیجیے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی آواز سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو اردو ہو ہندی ہو یا کوئی بھی دوسری زبان ہو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ایپ انسٹال نہیں کرنی پڑے گی یہ انٹرنیٹ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو جی، چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی زبان میں ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی آواز سے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی کی بورڈ ہو چاہے گوگل کی بورڈ ہو میں اس ٹائم دوسرا کی بورڈ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے جاننا ہے ادھر وائس ریکوگنیشن والے آپشن میں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگ ٹھیک ہے سیٹنگ میں آپ کو بہت ساری زبانیں دی گئی ہیں آپ میں سے کوئی بھی زبان چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم میں نے اردو چوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں ہندی ہو گئی ہندی وغیرہ سب کا آپشن موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آف لائن بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ انٹرنیٹ کے کنیکشن کے بغیر بھی آپ اس کو لکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ جی، واپس چلتے ہیں اور یہاں لکھ کے دیکھتے ہیں السلام علیکم دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ ہماری دو ویڈیوز کھڑی ہیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا